ახლარი ერთადერთი მომენტი როცა შეგვიძლია რამე შევცვალო და პანიკურ შეტევას რაც შეეხება საერთოდ ეს შეიძლება იმ ფირებისგან, რომელსაც თავად ქმნი და ამ ფირებს, სანამ ის გახდება კინოფილმი, მანამდე წინ უძღვის აზრები, აზრები ყალიბდება, ასე ვთქვათ, რამდენიმე აზრი ერთმანეთს მოკიდებული ყალიბდება ამ სცენარებად და სცენარები მეરે იწევს, ეს ხდება წამების განმავლობაში. ახლა მე რო ამდენი ვილაპარაკე, ამას არ ჭირდება ამდენი. ტვინი გაცილების სწრაფია, სინათლის სიჩქარეზე სწრაფია. აზრების სიჩქარე საერთოდ ეს დამტკიცებულია. წარმოიდგინეთ რა ძალა გააზრს, ანუ სინათლის სიჩქარეზე გაცილებით სწრაფია. და ზდის ფაქტორნა ხოლოდ იმას თუ წაიღებთ, რომ სწორედ ჩვენი აზრები არის ფუნდამენტს, რაც უყრის ჩვენს ცხოვრებას, ეს იქნება სუპერ და ყოველთვის რომ დასვათ ის აზრები, რომელიც თავში მომდის. ეხლა ეს აზრები მინდა გახდეს ჩემი ცხოვრება თუ არ მინდა, მაშინ რატო ვიყენებ მას? ძალიან კარგი, დიდი მადლობა თამო. კავშირისთვის ძალიან კარგი იყო ეს შესავალი მიხარია რომ შეიცვალა ფოკუსირებული გახდი უფრო გაცნობიერებულად ახლაზე და მართვა დაიწყე აზრები, სწორედ მართვა არის ის საწინდარი, რომელიც გამოგიყვანს იქიდან, სადაც იყავი ამდენი წელი, ასე ვთქვა, ჩაკეტილ წრეზე. მმ, კარგი, ძალიან კარგი კითხვები არის. არის და შეგვიძლია ჩვენ ამ კითხვებს ახლა ნელ-ნელა უპასუხოთ. მეორე მოდული, მეორე მოდული ნელ-ნელა გასასრულს უახლოვდება ახლა და პოზიტიური კვირა უნდა გავიხადოთ ჩვევად. კითხვებიც არის ამასთან დაკავშირებით და ახლა მანდვეცდები შესაბამისად გავცე პასუხი. ახლა რა ნახეთ, ჩემი პასუხები რომელიც იქნება მოვა აი ამ კითხვების დასმის დროს შეგიძლიათ მიიღოთ, შეგიძლიათ არ მიიღოთ. თქვენ თუ ძლიერ ეწინააღმდეგებით ამას და არ გინდათ მიღება, ეს თქვენი ნება და რატო ვამბობ? თქვენი პროგრამებიდან გამომდინარე და ჩვენი პროგრამებიდან გამომდინარე, მხოლოდ ის გვესმის, რის მისაღებადაც ვარ მზად. ეხა თამამ თამამ ახსენა, რომ მე ეხლა ძველ ჩანაწერებს ან ძველ ვიდეოს რო გადავხედავ, სულ სხვანაირად მესმის. ამაშია საკმაოდ ერთი და იგივე ინფორმაცია სხვადასხვა ცნობიერის დონიდან, სხვადასხვა რამდენად აღიქმება. ერთი და იგივე დავალება სხვადასხვა ცნობიერის დონიდან სხვადასხვანაირ შედეგზე გავყავართ. ანუ მექანიზმი თითქმის ერთი და იგივეა, უბრალოდ ცნობიერების დონეს გააჩნია, საიდან უყურებ და შენ როცა ხურავ ძველ პროგრამას, გადადიხარ ახალ საფეხურზე, იქაც ხურავ იმ პროგრამას და გადადიხარ შემდეგ საფეხურზე და ასე ნელ-ნელა ცნობიერებას აფართოვ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ცნობიერებას არ ჭირდება ზოგადად ფართოებად გაფართოება და ყველა ადამიანი შინაგანად უკვე წარმოადგენს ცნობიერებას. ყველა ეს არის უსაზღრო უსასრულო ცნობიერება. უბრალოდ თავის პროგრამებით არის შეკრული აქ და ამ წუთას. აი ამ პროგრამებს ჩარჩოებს ვხსნი. აი ხა მე რო ეს გაჩვენოთ, რიცით ეს რა არის? როგორ ფიქრობთ, ეხა რასაც ხედავთ ეკრანზე რა არის? აა არ ჩანს ბოთლის ბოთლის თავსახური ფანარი ფანარი ბოთლის თავსახური არ ჩანს აი ასე ვართ ჩვენ როცა ჩვენს პრობლემას უყურებთ როცა ჩვენ ვერ ვხედავთ ლიანად მაგრამ მე თუ ამას ეხლა ცოტა ავწევ და გავწევ აშკარა ჩანს რა არის ხო უკვე ხოჩანზე ხლა უკვე აშკარად რაც არის არის მარკერი მარკერი აი ესეა პრობლემა პრობლემასთან კი არ უნდა დავრჩეთ ნახეთ პრობლემა უნდა გავწიოთ ავწიოთ და შევხედოთ დაიმახსოვრეთ ეს მაგალითი სპეციალურად გავაკეთე ახლა ეს მაგალითი იმისთვის რომ თქვენ და თუ თქვენ პრობლემას უყურებთ აი ასე აი ასე თქვენ წინ მე და ჩემში თუ უყურებ უცებ ხერწი მე ვერ ხედავ ამას. მე რა ვიცი ხა ეს რა არის, რაღაცა შავი არის და ვერ აღვიქვამ, მაგრამ როგორც კი შორს გავწევ, უკვე ვიცი რა არის. აი ამას უნდა შევეჩიო ჩვენი აზრებით და ჩვენი ფიქრებით, ასე უნდა გავწიოთ გვერდითა. სანამ ჩვენ მასში ვართ, გაიგივებული, ჩვენ ვერ მივხვდებით, რომ ჩვენ ჩვენს აზრებზე მეტი ვართ. ვერასდროს ვერ მივხვდები ჩვენს ემოციებზე მეტყვა. კარგი, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და მაღალი დასწრებისთვის. ალბათ კიდევ შემოგვემატებიან. გამოვაგდოთ ახლა და ეს სამი განზომილება, როგორც ასეთ დედამიწის მოცემულობა, ეს ფიზიკური სხეული დედამიწაზე სული რო ჩავდეს, ის იღებს ამ ფორმას თავისი არსობრივ და კრავს თავისი ცნობიერება, რასაც ირჩევს, რა ცხოვრებას ის ირჩევს, ამით იკურება მე ის. და ჩვენი დანიშნულება ის კარმა რომ მოდის კი მოდის ის გარკვეული ინფორმაციით მოდის მაგრამ სულის დანიშნულება ხდება ის რომ მას შეუძლია ამის შეცვლა. ნახეთ, არსებობს მოცემულობა, ამითი მოდის, მაგრამ მას გაცნობიერებული ცხოვრებით შეუძლია მისი შეცვლა. აი ეს არის აქ მთავარი, მთავარი დასაყრდნობი. ანუ თამომრო თქვა, რომ ადრეო მექანიკურად ვაკეთებდიო, აი ეს მექანიკა არის სტოპზე გასაკეთებელი და ყოველი დილიდან დაწყებული საღამომდე არის გაცნობიერება ჩასართავი. თუ ჩვენ მოვახერხებთ, რომ მთელი დღის მანძილზე 70-80%-ით ვერ ვიტყვიროთ ცნობიერება იყოს გაცნობიერებულად იყოს ძალიან მაგარია. თუ 100%-ით გაცნობიერებულად ხართ, ეს არის ნირვანას მდგომარეობა, რისული სადაც საიდანაც მოდის იქაური მდგომარეობა და ამ ყველაფერს სხვანაირად აღიქვამთ მე. ეს სხვა არის, მაგრამ დაიწყეთ იმითი, რაც გაქვთ, აქ და ამ ცხოვრების მოცემული პრობლემები აღიქვით თქვენი სულიერების განსავითარებელ ტრენაჟორება და თქვენ ნახეთ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. თითოეული თქვენთანგანი მონაწილე თუ აი ამ რამდენი დღე გვაქვს მე 12 დღეა დღეს მგონი თუ ამ 12 დღის განმავლობაში დამკვირვებლის როლს ირგებდა და ყოველდღიურად ამას ან ვითარებდა თქვენ უკვე გექნებათ შედეგი. ეს გარდაუვალია. ეს ჩემი მოგონება არ არის ეს მე უბრალოდ გამტარი ვარ ამ ინფორმაციის და მე როგორც მივედი ამ ყველაფერთან ისე მილა ზოგჯერ ნახეთ მე რას ვაფიქსირებ პირადად ჩემ თავში ზოგჯერ შეიძლება ახლობლებ შინაურებში რომ ვარ ისეთი რაღაცა ვთქვა რომ სინამდვილეში სინამდვილეში რეალურად მე ჩემ ნათქვამზე ესე ხო არ არის ხდებით აი ეს მჭირს ხოლმე და მე ვხდები რომ იმ სიტუაციაში იმაზე ლაპარაკი რაზეც მე ახლა თქვენთან საუბრობ ახლა ამაზე მე არცად არ საუბრობ ჩემ ახლობლებში ან წრეში თქვენ მე ვერ შემამჩნევთ ვერსად, იმიტომ რომ ამას თავისი აუდიტორია ჩემი უახლოესი ოჯახის წევრებით, ნუ ოჯახს მეუღლეზე არ მაქვს საუბარი, ახლობლებზე მაქვს. ამის მოსასმენად არც არიან სათი. კარმული ვალის მოხდას, როგორ განმიმარტავთ? ამ ფრაზას მე ვისაუბრე ახლა. ანუ კარმა არის ბედი, რომელიც თითქოს წინასწარ არის სულისმიერ არჩეული, მაგრამ აქ შენ შეგიძლია ორი ვარიანტი ან მიყვე მორჩილებით და დაამუშაო ეს კარმა და თუ ისევ ამ კარმის დაუმუშავებ დაუმუშავებ დამუშავება რას ნიშნავს თუ შენ გაცნობიერებულად არ მიუდეკი გაცნობიერებულად რა ცნობიერების სხვა ფაზით სხვა ფაზით სხვა ფაზით არ გახვედი, ვიდრე ეს კარმა მოყვა ინფორმაცია წამოიღე. მაშინ დაუმუშავებელი რჩება ეს და ვიღაცამ უნდა დაამუშაოს. ამიტომ ამიტომ ვამბობ, რომ შეცლა შეიძლება. აი როგორც პულტზე შეიძლება არხი ერთი მარხიდან მეორეზე გადართო, აი ესე შეიძლება კარმა შეცვალო და რითი ვცვლით? აბა მომწერეთ. აი შემიჯამეთ რითი ვცვლით? აზრებით. გაცნობიერება ნახე, გაცნობიერება უნდა დააკონკრეტო ზოგადია. აზრებით. დამოკიდებულებების შეცვლით აზრებით. აზრები თვლით. აზრები არის ჩვენი ინსტრუმენტი, ეს გავიმახსოვრ და დიდი ასოებით გავიკრათ. მე რე მოდის ის ემოცია ჩახვეული აზრების შედეგად. მე რე ჩნდება ისინი. კი, ახლა და ამ წუთას რაც გააქვთ და გარე ფაქტორები იწვევენ ემოციას და უკან დგას ფსიქიკური პროცესები, მაგრამ საწყისი უნდა იყოს და თუ თქვენ შეგიგინდათ რამე შეცვალოთ, აი ახლა ამ წუთას, აი ზუსტად, რა დროსაც თქვენ აცნობიერებთ, რომ ახლა და ამ წუთას არსებობთ, აი ესე ხელს მოკიდებთ, აი მткиვა, ესე იგი აქ ვარ და ამ წუთას, ხო? აი ახლა და ამ წუთას შემიძლია შეცვლა, სხვა დრო არა გაქვთ. მორჩა და გაქვთ დროში, აი ეხლანდელი დრო და გაქვთ ინსტრუმენტად ეხლა და ამ წუთას აზრები, რომელიც მოგდის ან მიყვები კარმას და გძინავს და არაფერს არ აკეთებ, ან ხიზლობ და გაცნობ, აცნობიერებ, აცნობიერებ. და ადამიანები ანუ ხიზლდებით და ცხოვრებას ვაგრძელებთ ან შიშით, ან ვაგრძელებთ სიყვარულით. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. არა და მარტივია მართლა. მართლა. რეალურად ეგრეა ამაზე ვისაუბრე პირველ მოდულში ენერგიები ვარ ამ ენერგიებიდან მსგავსი იზიდავს მსგავს და შესაბამისად დიდი პროცენტობით რომელი ენერგიებიც ჭარბობს იმ ენერგიების შესაბამისი რეალობა ყალიბდება. всё? ეგ არის. თელი ფილოსოფია ეგ არის. მე სამი დეგანზომილების დედამწისეული მოცემულობის. და თქვენ რომელი გინდათ, ახლა თქვენ არჩიეთ. კიდევ კითხვა თუდად თუდ ფიქრებს გასასვლელიდან კარგი არგით, მაგრამ მე ისევ მოდის რამდენიმე ვატრანსფორმო როდემდე ვატრანს ვას ტრანსფორმოთ რომ მე სულ კარგი მოვიდეს ო რა კითხვა რა კითხვა <laughs> დაიღალე ნათია ტრანსფორმაციი დაზრე <laughs> ნათი ბოდიში რომ ეცი <laughs> აკახარ აა კი ახლა ხარ მგონი. კი თამარ, ძალიან დავიღალე. თითქოს ძალა გამომელია უკვე ტრანსფორმირებით. უი დაცი. აა გაუშვი, მოა ტრანსფორმირე. ხო, აი როცა ვუშვებდი, უფრო კარგად ვიყავი, მაგრამ თითქოს მაშინ იგნორი ვიყო. არ გინდა ტრანსფორმირება რა გინდა ტრან კიდე გავმიძინოთ მოდი ანუ ეს გაშვება თამარ იგნორი ხო არ არის როგორც იგნორი ხო ენერგიენი ყურადღება ერთი მისხალიც არ დაუთმო ეგ არის ხო აი როცა ვაიგნორებდი უფრო კარგად ვიყავი და ეხლა ამ ბოლოს აი რაღაც კარგ ფორმაში გადამყავს და აი მე რე ძალიან დაღლილი ვარ ხოლმე ბოლოს მაგი რომელია იცი აი ორ გავმიჯნოთ ეხლა აზრები არის სხვადასხვა კატეგორიის აზრები, რომელიც მოდის და მიქრის და სულ არ გახსოვს ახლა ორი წუთის წინ ასე ფიქრობდი და აზრები, რომელიც ამოჩემებულად მოდის. ამიგე, აი ამოჩემებული აზრები არის გადასატრანსფორმირებელი, ან დასამუშავებელი უკვე პროფესიონალთან. ხდები? იმიტომ რომ ხო, აკვიატებები, აკვიატებები განმეორებადი აზრები არის დასამუშავებელი. ხოლო აი ხა რა, წარმოიდგინე, გაიზომა ეს მეცნიერების მიერ და 60-70000 აზრი ე გამტარია ადამიანი ყოველდღიურად. მაგრამ აქედან მხოლოდ იჭერს იმას, რაც თვითონ, რასაც თვითონ წარმოადგენს. კი რასაც თვითონ წარმოადგენს ამას იჭერს თორე ეხა 65000 დღეში რო დაიჭიროს ხო ხო მე საგიჟეთი ალბათ სანეტრელი გავხდება და ნახე ეს არის შენ მართავ შენ ცხოვრებას შენ ლაგამია ამოუდე ლულაყს როგორც ქვია გახედნე შენი აზრები და უკვე იმ მიმართულებას აძლევ რომელიც გინდა. ეს ენერგია, რომელსაც შენ ხარჯავ. და ხარჯე შემოქმედებაში ისედაც ხო ხატავ ფანტასტიურად რაღაცა გასაოცარი, ორიგინალური, განსაკუთრებული, გამორჩეული და მე არ ვიცი მეორე ვინც შენაირად ხატავს კარიკატურებს. ხო და აი აქ შენებისკენ წაიხედე შენებისკენ წაიღე ეს ენერგია. ნუ ებრძვი, ფარხმალო. აი, არაფრისთვის აღარ რჩება მერე ენერგია. აი, როცა უშვებდი, მაშინ უკეთესად ვიყავი. რატო არ ეკეთებ მედიტაციას გაშვების? არ მოგწონს ჩემი ხმა? კი, ძალიან. უკეთესი ხმა არ არსებობს, მაგრამ აი ვერ მიდივარ იქამდე, ვერ მიდივარ. ხო, ეთყობა ქვეცნობიერს არ უნდა გახსოვს ჩვენი სესიების დროს შენ როგორი მთქნარება. ახლა გჭირს ეგა. კი თუ გავაკეთე ძალიან კი ო გასასუფთავებელია მაგრამ <laughs> ხო აუ როგორ მართლა აი თუ გავაკეთე ოდნავაც რომ რაღაც გავაკეთო მე რე უკვე ძალიან კარგად ვარ ეგრევე შედეგი აქვს აი თუნდაც შენ მედიტაციას მოусმინო ეგრევე შედეგი აქვს გააკეთო მაშინ მე ხო თქვი რუტინასავით აიღე ეს რიტუალს ვეძახი მე ამას მაგრამ რუტინა ჩემთვის ეხა პოსტის წერა არის რუტინა ყოველდილით ეხა ჩემნაირი უნდა იყო, რომ ადგე და პოსტი დაწერო, ახლა დილით ადრე, მე იმ პოსტ დაწერას ცოტა დრო კი არ უნდა დილამშვიდობის რო წერ იმასაც კი ის უნდა განწყობა და იმასაც კი სიტყვების მოფიქრება. ვაი, ნებისყოფა ხო თამარ, ნებისყოფა. ოი, 1000 ჯერა შენ რო ნახატს წერა, ხატავ რა, უცებ მოხაზე და მორჩა იმას ასე გადააკეთებს, მე რე სხვა მოვა, მე რე ისე უნდა გადააკეთო, მე რე ფერი. ო, ესე შრომაა, როგორც ეს მედიტაციის. მაგრამ ეს რუტინა ჩემთვის არის რიტუ რიტუალი და სიამოვნება. ნახატი ახლა შენ ისეთ ნახატებს გქმი, არა მგონია ტანჯვით გმიდე. არა, კარიკატურებს არა. ხო, იგივე პროცესია. ანუ შემოქმედებითად უყურებ მე. ჩემს პროცესს და იგივე გჭირდება. ხო, გჭირდება და რაც გჭირდება, უნდა გავაკეთოთ. სხვა გზა არა. ხო, კვირლებს გამოხიხვა რა სიამოვნება, შორიდან რო გიყურებს, ეხა უცხო პლანეტელმა სიტყვაზე გასზრდე რო არ არის, რაღაცა გაზდა ესე აკეთებს ვიღაცა გამოსახულება, ხო, სიტყვაზე. ხო, ბრალთ აუცილებელია. აუცილებელია, მაგრამ ის ეკლესიაში რომ დადიან და როინანიებენ და ახსარებას ამბობენ და მე რეზიარება, ერთთელი პროცესი რომ ეს დაღუზება, დაღუზება, შენი ერთი პროგრამის, თუნდაც დესტრუქციული პროგრამის დახურვის და ახალი ეტაპის დაწყების. და ის რომ ის დაიხურა ეს ნიშნავს რომ შენ გეშტალტი დახურე აი ფსიქოლოგიურად რომ ვთქვა დახურე ის ძველი და გამოდის რომ შენ იქიდან უკვე აღარ უნდა გაიმეორო ის ახლა ას წერას რო დაწდა ისწავლი და ისე რომ გადახვალ ას წერაზე დაბრუნება აღარ უნდა დაგჭირდეს უკვე აი ია უნდა დაწერო ხო ანუ წინ უნდა წავიდეთ და ყოველ რაც გიხდება ის გავაკეთოთ და ინდიკატორი წავიდეთ რომ ისე ვიდავთ იყოს ნათი ნახე ინდიკატორი თუ უფრო გასარკვევია კი დავწერე, მაგრამ უფრო გარკვეული რო იყოს, გამარჯობათ ყველას, მოგესალმებით. წეღან აზრების დაიგნორება, აი სიტყვა დაიგნორება. სადღაც ეს ყველაფერი და მე ამოხეთქოს ის იგივე აგრესიაში მაგალითად. აი გაშვება მაინც ეს მშვიდობიანი გაშვებაა მე მგონი ხო ის აღარ ბრუნდება და აი მას უშვებს და თავისუფლდება ასე ვთქვა და იგნორი მგონია რომ მაინც აი რაღაც ის რაღაც არის მიმ ხო ბიბლია მოიცეს ხო? სწორია. სიტყვებს ამიტომ ხო თქვი ჩვენ პირველ მოდელში სიტყვებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი და იგივე სიტუაცია სხვადასხვა სიტყვებით და ისაც სულ სხვადასხვა მნიშვნელობა იგნორი არის დესტრუქციასთან მიბნმული გაშვება არის მე თავი თავისუფალი ვარ მე არჩევანი ვარ მე მსხვერპლი კი არა იგნორში ვარ ძალადობენ ჩემზე მაგრამ მე ვაიგნორებ ეს მართალია ეს გვერდიდან ამოვა ეს განა ის რო ის ჩემამდე არ მოდის უბრალოდ მე ესე მართავ რომ ის ჩემი არ არის და ის მახსენდება ხოლმე ყოველთვის რომ აზრები ჩვენ არ გვეკუთვნის და ეს ძალიან მეხმარება ამის მართვაში. ანუ გეკუთვნის ის აზრი და ის ფიქრი, რომელიც შეგაძლებინებს შენ პოზიტივს და ამ გამინუსებული ენერგიების ჰაერში აყვანას. და დღის განმავლობაში ძალიან ხშირად ვაკეთებ ამ მაგალითს და ისე მაგრად მოქმედებს, ისე მაგრად მოქმედებს, რომ ერთი სული მაქვს, ისე ჩვევაში გადავიდეს, რომ უკვე მე უნებრივად კეთდება. ამას ამბობს ადამიანი, რომელსაც აწუხებდა პანიკური შეში. თქვენი შემთხვევაში შემთთვის ძალიან ისეთი დიდი იმედის მომცემია, იმიტომ რომ არ არის არ არსებობს ჩიხი, საიდანც არ გამოხვალდა. ეს ყველაფერი, ანუ ანუ ამ ზის ფაქტორმა მასწავლა, რომ ამ ყველაფერს ჩვენ ვმართავთ. ანუ ჩვენ ზუსტად ის მახსენდება სუი სიტყვები, რომ ჩვენ კი არ უნდა გმართოს ჩვენ მაზრებან, ჩვენ უნდა ვმართოთ და ის უნდა ვაკეთოთ, რაც ჩვენ გვინდა, ოღონდ პოზიტივ, ანუ პირიქთან ენერგიების ასამაღლებლად. ანუ ამ რაღაცებს რო უკვე ხა თქვენ ალბათ ყველაზე კარგად გამიგებთ, რა ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ხა ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ბევრს გარეთ ეს არის მის ვერიგებს. ანუ ვისაც არ გაუვლია, მისთვის უცხოა და ეხლა მithume ეხლა ცოტა პრაქტიკულად გამომდის ეს ორი კვირა უკვე ეს ყველაფერი პრაქტიკაში მართავ ეხლა იმ რაღაც მედიტაციებ მედიტაცია პირდაპირ გეტყვი თავს საწყის ეტაპზე აი მართლა დაამშველო და მედიტაცია აი ეხლა ყველაფერს მე იმიტომაც ამდე საუბრობ რომ პრაქტიკაში გავდივარ და ანუ ეს არის ემოციის პიკი დონე რომელიც მე მე მაქვს ეხლა და შეიძლება სხვებს არ გქონდეთ და მინდა რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ იმიტომ რომ როგორ მეხმარება ამ ყველაზე რთული ემოციური ფონის მართვის დროს ეს ყველაფერი. ანუ მე ხარება ისე რომ ნუ მედიტაცია ვიყო საოცრება თავიდან, იმიტომ რომ რეალურად ასვენებთ ორგანიზმს ამ დღის განმავლობაში წარმოქმნილი მუდმივი ფოთვისგან, შიშისგან და ორგანიზმი რო იღებს შვიდ მდგომარეობას, თუნდაც ის გარკვეული 15-20 წუთის განმავლობაში თითქოს უბრუნდება ძველ მდგომარეობას და მე ეითხოვს იმ ყველაფერს და შესაბამისად ანუ მედიტაციას ვაკეთებდი დილასაც შუა დღესაც საღამოსაც აი მე განრიგში მქონდა ასე ვთქვა აი შფოთვის მოსვლის დროს მქონდა განრიგში მედიტაცია შესაბამისად ან რაღაც პერიოდი შევატყვე რომ ორგანიზმი შეეჩვია ამ შვიდ მდგომარეობას და მე უკვე დილასაც ხვანაერად გავიღვიძე უფრო ხვანაერი რაღაცები მეც მოვიდა ეს შიში განა არ მოვიდა მაგრამ მე ვიცი რომ ეს შიში ძალიან ბევრჯერ დავძლიე და ეს უკვე უბრალოდ აზრად იქცა, აი მაგალითად ძალიან ცუდი საჭმელი შევჭამო თუ კარგი საჭმელი და აი რო ვირჩევ რომ კარგი უნდა შევჭამო და ცუდი აღარ. უკვე აი ამ დონეზე ვაკეთებ არჩევას. ესა თერაპია. ჩემი აზრით რომ აი ხა რო წავიდეთ ექიმთან გავეშინჯოთ და რაღაცაზე ვიმკურნაოთ, იგივე ჭირდება ჩემი აზრით სულს მკურნალობა, იმიტომ რომ დაგროვდა ბევრი რამე. მე მგონი ყველას დაგვიგროვდა რასაც ვაკვირდები და ესე ვუძგები ამ საკითხს და ვუძგები ისე რომ მე უკვე მარტივად შევძლებ ამ ყველაფერს მე ამის იმედი მაქვს მე გეტყვით დავამატებ იმას რომ 7 წელი ამ საქმეში 7 წელია მედიტაციას ვაკეთებ 7 წელია ვუძგები არის ჩავარდნები მომენტები და მე ვაძლევ ამის უფლებას თავ ზოგჯერ იმიტომ რომ მე არ მაქვს პრობლემა ნეგატიური აზრი არ მომდის მე ვიყავი ადამიანი რომელიც 7 წლის წინ რომელიც როთენდებოდა ოხ კიდევ გათენდა ეს იყო ჩემი პირველი აზრი რატო ძილი მინდა დამაბრუნეთ ვიხვეწებოდი, არ მინდა და სხვათა შორის 17 წლის ვიყავი, როდესაც რატომღაც გული წამივიდა, მე მქონდა ესეთი ერთი გასვლის ის, ერთი კი რამდენიმე გასვლის ის მქონდა, მოკლედ, სხეულიდან და არ მომყვევი რა დავინახე და ეგენი არ გვინდა, უბრალოდ რომ მომაბრუნეს ჩემ აი მობრუნების ისე გვინდა მოყევით რა <laughs> ისეთი მობრუნების პროცესი ისეთი მტკივნეული იყო ისეთ ენ კერ დავდიოდი და ანუ რაღაც ასტრალურ მდგომარეობაში ვიყავი საოცარში და ჩემ ძმას თითზე უკბინე, ისე რომ მე შრამი დარჩა მას ამ თითზე, რომ ვეჭხუბე. ნაგონება მომაბრუნა თურმე წყავს მას ხამდენ თელ მეზობლები შეკრებილა და ჩემს კივილი დაუწვა ერთი ამბავი ყოფილა მე საფერი არ გამიგია. მე ვთქვი, ვინ არის ეს ხალხი რა უნდა? აგრას დამჩერებია ჩემ მეზობლები თქო. ძმას გონდა გასისხლიანებული რატო მომაბრუნე თქო მეუბნებოდი და მე მქონდა სულ აი 42 წლამდე იმს განცდა რომ აი დილა რატო თენდება რატო ვერ ხვდებოდი აი კმინდოდა ისევ გამეგრძელებინა არაცნობიერ მდგომარეობაში ყოფნა და დღეს დღეს არ მაქვს ეს საჭირო მეტაცეც რომ გავაკეთო მე დღეს მადლიე დილით მადლიერე პირველი რაც მოდის მადლიერება მოდის მაგრამ ეს დილა საღამოთი პროგრამდება დილა პროგრამდება საღამოთ. საღამოთი მადლიერებით ვასრულებ, მადლიერებს წერ, მადლიერებით მუშაობ, მადლობებს უხდი ჩემს კლიენტებს, მოკლედ ერთი ამბავი მაქვს, ერთი რიტუალი მაქვს. დილაც ასევე თენდება დღის შეგებებით, გავდივარ, ნუ მედიტაციას ვაკეთებ კიდევ და საერთოდ არ მაქვს პრობლემა დესტრუქცია თუ მხდება თავისით ტვინი ახლა ჭიქა ნახევრად სავსეას ვამბობ უკვე გუშინ დავაკვირდი რაღაცა ყველაფერზე ვამბობ ნახევრად სავსეა მდგომარეობა და ესეთ რაღაცებს ვა ეს მოდის მოდის ჩვევაში გადადის მაგრამ მიუხედავად ამისა მიუხედავად ამისა, არ ვაძლევ თავს უფლებას, რომ ჩემი გაჩერებული მდგომარეობა 1-2 დღეზე მაქსიმუმ 3 დღეზე მეტი გაგრძელდეს და მე მედიტაცია არ გავაკეთო დილით არავდგე. ისევ ენერგიებზე, გასუფთავებებზე არ გავაკეთოთ. აი, ხვალ რომ მოგივათ, მე მგონი ხვალ მოგივათ, ის მედიტაცია მე რო არ გავაკეთო, არ არსებობს. ენერგეტიკული შხაპი მოგივათ საღამოს გასაკეთებელი. მე მას საღამოსაც ვაკეთებ, დილით ვიზუალიზაციამდე მაგითი ვიწყებ. ხა, აზრების გაშვება არ მჭირდება, იმიტომ რომ ტვინი უკვე მიეჩვია ამას. მიეჩვია. და მთელი დღე ფაქტიურად აი ამ გადარჩევებში ვარ არ მომდის ფაქტიურად დესტრუქცია დესტრუქცია თუ მხვდება გარეთა მოვლენები რაც შემიძლია ვაკეთებ თუ არა და ჩემ პოზიტიურ ენერგიებს რომლითაც ვივსები დღის განმავლობაში ამას ვაგზავნი იმისკენ რა სიტუაციისკენ ხდება თუ შემიძლია რამის გაკეთება ვაკეთებ თუ არა და ვაგზავნი პოზიტივ და რაც შეეხება მართვა როგორ შეიძლება ვისწავლოთ სხვა სხვა მაგალითები არსებობს ისედაც აი მაგალითად არის დღეს ხო შემოგთავაზებთ აზრების მართვის რამდენიმე ტექნიკა ხო იყო ვიდეო ჩაწერილი სოფელში ძველი ვახანში ჩაწერილი ვიდეო ეხა შემიძლია ასეთი რაღაცა დავამატო კიდე მაგალითად სენსორის სენსორული ტელეფონი ხო ყველას გაქვს და რო გიჭირავთ ტელეფონი სურათებს რო არჩევთ ყველას იტოვებთ რასაკეთებთ? საუკეთესოს ვიტოვებ, დანარჩენ შლით, ხო ესეა? ხო ესეა, იშლი, ზუსტად ასე მოიქეცი. აზრები მოდით გადა სენსორივით გადაწია, აი სამყაროს ეკრანია და გადაწია სენსორივით. გადაწია, გადაწია, გადაწია, მოდი შემდეგი, გადაწია. აი ხელით კი არ წე უბრალოდ წარმოსახვით წე. კიდე შეგიძლია მაგალითად აი ბუზის საკლავები როა. აი დაახლოებით ის წარმოიდგინო ბუზ საკლავი, ელექტრო ბუზ საკლავებიც არის თუ რაღაცა ყოყოების საკლავი. თავისით რომ მიიზიდებათ კაცს რო იზამს, ხო? აი ესეთი რაღაცა წარმოიდგინე და აზრი რომელიც შენთან მოდის, აი სხლიტება, ან კაც იწება აქ. აი რაღაცა ესეთი ხრება. აი ესეთი რაღაცა. წარმოიდგინე. აი ესა, კიდევ ხატვარი ხარ და კრეატიულობა შეიძლება გამოიჩინო რაღაცა ისეთი მოიფიქრო. და ხატო ბოლოს ეს შენი შიშებია თუ რა აზრებია, ესენი და ხატო პერსონაჟებად, ესეთი დააპატარაო თან იუმორისტი ხარ. შეიძლება და მასში შენი ძალიან დიდი ის არის რაღაცა ახალი ახალი რაღაცა გამოიყენეს რესურსად აი ესე შეხედე ამას გამოიყენე ეს შენს დიდ ფაქტორად და რესურსად მადლობა თამარ აუცილებლად და და გაგვიზიარე მე შენი <laughs> სინი ახალი იდეები ხო ახალი იდეები მადლობა ანკას პირველ მოდულს თუ დაუბრუნდებით კიდევ მეტი განცნობიერებები მოვა იმ პოზიციიდან, რომ მე და შენ ზოგადად არ არსებობს. თუ ჩვენი გავებს გავიხსენებთ, მე და შენ მდგომარეობა არ არსებობს, ჩვენ ერთი დიდი ნაწილისგან ვარ და მხოლოდ ის ადამიანები გვახსენ, გვახვევია, ვინც ჩვენ გვჭირდება გაკვეთილების მისახებად. და მას კი უთითებ რა და შავა და ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ ჩემ თავში ვფიქრობ სად ვაკეთებ. მე იგივეს და სრულებით ადვილი აღმოსაჩენია, რომ ამას ვაკეთებ და საკუთარ თავთან. დღეს მქონდა ოჯახი აქიმ გოგოს, ახალგაზრდა გოგოსთან კოუჩ სესია და ძალიან აი გაყრის პირას არიან ფაქტიურად და დღეს პირველი სესია მოიყო და პირველივე სესიაზე აღმოვაჩინე ჩვენ შემდეგი რა. რომ რასაც ის ექცევა, ანუ ხმა ხმა ცოტა უკლია, რომ ხმარმა იძალადოს. აი, იმდენად კონფლიქტურები არიან ერთმანეთში უკვე, რომ აი ხელი რო დაატყას, თქვენმა ჯერ არ დაო ხელი შეხება, ყოფილი ცოტა უკლე და აა ვისაუბრე ჩვენ რას ესაუბრება ეს გოგო საკუთარ თავს, როგორია ის დღეს და როგორ ხედავს და აღმოვაჩინეთ რომ ზუსტად იგივენაირად ექცევა საკუთარ თავს. ანუ მისი შინაგანი დიალოგები რატო გაოჩნდი ამ ქვეყნად? არ დაბადებულიყავი არაჯობებ და ნეტა მოვკვდებოდე, შვილები რო არ მყავდეს საერთო და არ ვიცოცხლებდი, თავს და ეს დიალოგები არის ის, რომ სამყარო უგზავნის მოძალადეს, რომელიც ამას განახორციელებს და თვითონაც შოკში აღმოჩნდა, თურმე ჩემი ქმარი მონსტრი გამიხდია. აი ზუსტად ამაზე მაქ ლაპარაკი. შენ შენი შინაგანი დიალოგები და შენ თავთან დამოკიდებულებით, მამაკაც აი ჩემ თემებს ბლოგზე აპროტესტებენ ხოლმე ქალი როგორი უნდა იყოს მამაკაცის მიმართ და ასე შემდეგ თუ ოჯახი შენერჩუნება გინდა და ფიქრობ და ღირსეული მამაკაცი გინდა შენ თვითონ შენში ღირსეული ქალი უნდა აღზარდო და შენი შინაგანი მდგომარეობა უნდა გახადო და ეს მამაკაცი აუცილებლად ანწავა შენი ცხოვრებიდან იმიტომ შენი შესაბამისი ვერ იქნება თუ შენ შინაგანად გაიზრდები ან შენთან ერთად იცვლება და სადაც ვერ იცვლება რჩება, უბრალოდ მიდის. მიდის ის უკვე ვეღარ რჩებ. ეს მტკეონა პროცესი შეიძლება გახდეს და ამას ვამბობ რა, რომ ჩვენ ყველა ერთი ვართ, ერთი ვართ მე და შენ, აი მე და დარეჯანი სიტყვაზე, მე და შორენ ახლა ხა ვიდეოები ჩართულია, ცალკე მოცემულობა არ არსებობს. ერთი მთლიანის ნაწილები ვარ და ერთმანეთის გაკვეთილები გვაქვს გასავლელი. აი ეს არის ერთი მთლიანი ვარ, სრულყოფილი მთლიანები ვართ ეხლა. холод убрало там цხოვების ნაწილზე ისე ერთ წერტილში მოექცა მთელი სამყარო რომ ჩვენ გაგვაერთიანა რომ ეს პროგრამები დაგვამუშავებინოს სულ ეს არის ისევ ჩვენი სულიერი ზრდისთვის ისევ ფიზიკური რომელსაც მე ფიზიკურსთანში გამოიყენებ აი ეს არის კიდე უფრო მაღალი დონის გაცნობიერება როცა არ ამცალკავებ მე და სხვას არ ახიქვამ და მხოლოდ მე ვარ და ყველაფერი ჩემი ნაწილია. მე ვქმნი ამ ნაწილებს. ეს კიდე უფრო მაღალი გაცნობიერება და კიდე უფრო მაღალი გაცნობიერება საერთოდ თუ არ ვარ. და არც არავინ არ ვარ. აი ეს კიდე უფრო მაღალი. აი იქიდან რო იწყებ უკვე იმ ყველაფრის შექმნას რა ეგოში დაბრუნებას, ქვემოთ ჩამოს, ანუ ზემოთ ახვედი სიცარიელეში და ქვემოთ ბრუნდები და შენაირად, აი შენ როგორც გინდა, ისე აწყობ უკვე ეგოს და ჩამოდიხარ ყოფიერებაში. ძალიან საოცარი პროცესია, რა ვიცი. თუ ამას დაეუფლება თქვენ თითეული თქვენთაგანი, რა ვიცი, საოცარი ну ну ყოველ შემთხვევაში დედამიწაზე ცხოვრება გახდება ერთი დიდი ისა თამაში უწოდე სიამოვნება უწოდე რაც გინდა დატკვება მართლა ხის გატოკებისგან ფილმი ნახეთ მატრიცა დროის უყურეთ აუცილებლად არ მსიამოვნებს და არ დაავლევ არ გამოდის, როცა ექიმმა სპეციალური დიაგნოზის შედეგად გამოწერა წარმალი არ გამოდის. არ მინდა მედიტაცია არ მსიამოვნებს არ გავაკეთებ ეს ბავშვის ჭირვეულ გამოვლენებას, რომელსაც უბრალოდ გაუცნობიერებლად უდგება, მაგრამ თუ გავაში მიუდგები ამას გაცნობიერებლად, ეს ჭირდება ჩემი სულის იგიენა და ამიტომ გავაკეთებ, მუცლითაც ვიცუნდკებ და რა ვიცი, ამითაც ყიფლიბანდითაც ვიცუნდკებ ნახე, ჩემს კომფორტზე კი არ იქნება ეს დამოკიდებული იმას შედეგებზე, რომელსაც ეს მომიკაც. რა შეიძლება მუცლითაც თქვა, რეალურად ქალბატონები სუნთქავთ გულკერდით, თორემ მამაკაცებს აქვთ სწორი სუნთქვა, რასაც ქვია, ეს არის მუთლით სუნთქვა. მუთლი რას გულისხმობს ახლა? ჩვენ როცა ჩვენ მუთლით სუნთქავთ, ჩვენი ფილტრები მთლიანად იხსნება, მთელი 100%-ით იხსნება და ის ნახშიროჟანგი, რომელიც მასა გამომუშავებული, ჟანგბადი ჩაისუნთქა და ამოისუნთქოს, ხო, ნახშიროჟანგი. როცა გუნკერდით სუნთქავს, ფილტრები იხსნება მე-3, 1/3 გაუხსნელი რჩება და ქვემოთ არის ის დალექილი ნახშირორჟანგი და ვერ ამოაქვს ეს ამოსუნ თქვის დროს და მუცელი როცა დიაფრაგმა მუცლის ებჯინება ხერხემალს მაშინ ხდება მიწოლა ფილტვის ქვედა მხარეზე და მთლიანად ამოდის ეს და ეს დაგროვილი ნახშირორჯანგი სტრესის და დაავადებების როა ვთქვა სტრესის ერთ-ერთი გამპირობებელია ამიტომ უნდა ვისწავლოთ სუნთქვების მთელი მიმართულება არსებობს ახლა მე რაღაც სწავლებებს რომ მოვჩები აუცილებლად უნდა დავიწყო კიდევ ვფიქრობ ერთი ორი რაღაც ძლიერი სწავლება იქ სადაც გავდივარ იმ აკადემიაში სადაც მე სწავლობ და ეს სუნთქვები აუცილებლად უნდა, იმიტომ თითოეულ ადამიანს სწორი სუნთქვა უნდა ისწავლოს. უნდა ისწავლოს და ეს არის მუცლით სუნთქვა. ან მიიღებ ამას როგორც ექიმის მიერ გამოწერილ აპს და გააკეთებ, ან არჩევანს ყველა ჩვენ ვაკეთებთ. აი ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. სასარგებლოა, სწორია, ჯანმრთელობისთვისაც, ფსიქიკისთვისაც და ამიტომ აა უნდა ვისუნთქოთ. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე, იმედია პასუხი გავაცი ამასაც. დიდი მადლობა კითხვისთვის. იკას. და თუ ვინმეს გონია რომ ჩამორჩან რაღაცა შეუძლებელია ეს ფაქტორი გაიარო და ისე ვიგივე დონეზე დარჩე რა დონეზე შემოხედი მაინც მოხდება ცვლილებები უბრალოდ უნდა მივიღოთ მადლიერებით ეს მოვლენა და ჩავთვალოთ რომ ამ ეტაპზე ამის მისაღებად ვიყავით მსად და სხვა ეტაპზე დისფაქტორიით იქნება თუ სხვა რამით ჩვენ კიდევ უფრო გავიზრდებით ისევ შინაგანად და ისევ სულიერად და ეს არის მე ქმის გარეგან და ფიყოფიერების ფაქტორს, ანუ შინაგანი მდგომარეობა ქმის მერე ყოფიერებას. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ და გელოდებით ისევ დახურულ ჯგუფში თქვენ თქვენი ვიდეოებით და თქვენი პოსტებით. მართლა უღრმესი მადლობა მთელი გულით სიყვარულს და ბედნიერ გასვენებით დღეს გისურვებ. მადლობა თამა. მადლობა თამა, მიყვარხარ. <laughs> ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა. მადლობა თამარ.